去拥抱未来，脚步飞快，去被开怀，创造有异的舞台，就在现在。去拥抱未来，跟上节拍。 自在悄然门外，瞬间看自己比赛，一身就是我装扮，就是我自在。青春在悄然门外，追是我的倔强，我。 早起来，早起来，拥抱最美青春。花朵，山巅，我还有一世忠贞。